විදේශයන්හි රැඳී සිටිමින් මෙරට තුළ අපරාධ කටයුතු මෙහෙවමින් මන්ත්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නිරත වූ පාතාල කල්ලිනායකින් දෙදෙනෙක් වන හරක්කට සහ කුඩු සලිඳු අද උදෑසන හතයි දහයට පමණ කටුනායක ගුවන්තොටුපලින් දිවයිනට රැගෙන විත් තිබෙනවා. ඒ ඉන්දියාවේ මුම්බයි සිට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් UL 142 දරන ගුවන් යානයෙන්. නඳුන් චින්තක නොහොත් හරක්කට සහ සලිඳු මල්ෂික නොහොත් කුඩු සලිඳු දිවයිනට රැගෙන එනු ලැබුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පිරිසක්. මොවුන් ගුවන්තොටුපළ ආ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරී ගුවන් යානය අසලදීම සිදු කර ගුවන් භාණ්ඩ පර්යන්තය ඔස්සේ කොළඹ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මූලස්ථානයේ වෙත රැගෙන යාමට පියවරගෙන තිබූ බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. මෙම පාතාලකාලී නායකින් දෙදෙනා රැගෙන ඒම සඳහා මැඩගස්කර් රාජ්‍ය ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුද පැමිණ තිබෙනවා. මෙම නිලධාරීන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය වෙත පැමිණ ලිඛිතව මොවුන් නිල වශයෙන් බාර දීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ. හරක්කටා සහ කුඩු සලිඳු බාර ගැනීම සඳහා කොළඹ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානාත්මක අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරීන් පිරිසක් ගුවන් භාණ්ඩ පර්යන්තය වෙත පැමිණ සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ. කටුනායක ගුවන්තොටුපළ අවට විශේෂ ආරක්ෂාවක්ද යොදා තිබූ බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ. ඉක්කුත් පළමුවනදා මොවුන් දෙදෙනා ඇතුළු පිරිස මැඩගස්කරේ ඉවාටෝ ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඒ ජාත්‍යන්තර පොලිසිය නිකුත් කර තිබූ රතු වරෙන්තුවකට අනුවයි. හරක්කට සහ කුඩුසැලිඳු අත්අඩංගුවට ගත් බව මැඩගස්කර ආරක්ෂක අංශ මෙරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත දැනුම් දීමෙන් අනතුරුවයි මොවුන් රැගෙන